お送りする曲は「学園天国」ですこの曲はアップテンポでノリがよく男女問わず愛され続けている曲ですぜひ手拍子をしながらお楽しみください Thank <laughs> you.